máis a real sociedade, porque solamente era para ser boticario ou boticaria, o que había que facer era ir a traballar, aprender oficio nunha botica. Fixo seminarse en Madrid, un tribunal que se chamaba o Tribunal do Medicato. E hasta que se creen as, as facultades universitarias, que xa se asentan a estudiar nas universidades. Outros traballos que desempeñan as mulleres no século XVIII son o de enfermeiras, enfermeiras nos hospitais, enfermeira maior, ama maior, esos hospitais, é dicir, que por esos traballos xa cobran. Pero, segundo leín eu, no libro, as enfermeiras <clears throat> acompañaban o médico na visita das, das enfermas mulleres e as acompañaba tamén o enfermeiro maior. Sin embargo, elas nunca podían acompañar o médico e o enfermeiro maior na visita dos barrios. É dicir, que todo da muller sempre separado, sempre aparte. Bueno, pois pues, así estaban no século No XIX, protectora, como veremos despois cas, con, con varias leis que foron ponendo xa dereitos da muller, pero mm, temos datos como, por exemplo, que en 1860 o 37,7% de homens sabe ler e solamente un 5,1% de mulleres son as que o saben. E nas capitais as porcentaxes son mulleres. A mellora na educación eh, mm, se debe tamén a creación do Instituto de Segunda Enseñanza en Lugo no ano 1840. Instituto de Segunda Enseñanza de Lugo, que é o máis antigo de Galicia, e despois tamén, posteriormente, creouse a Escuela Normal, que chamamos Escuela de Magisterio. As mulleres estudiamos, sobre todo pois, nas escolas normales de Magisterio. As leixes que había por esas épocas, bueno, pois como vedes aí, hai unha chea delas, igual que agora, o goberno que chegaba, o goberno que poñía a súa educación o sea, hay hojas de Quintana de 1812, a lei de 1820, a lei de Deja de 1822, a lei de 1838 la segunda, y unha moi importante que é a lei Moyano de 1857, dicir, unha chea delas. En todas estas leis hay, en términos generales, tres niveis de enseñanza. La enseñanza primaria, negra, que é aprender a ler, escribir, aritmética religión, A segunda, que prepara para pois, os estudos universitarios e técnicos profesionais, é dicir, que xa tamén había mm, preparacións de, de tipo técnico. E a terceira, que xa era particular, era impartida polas universidades. Tiñan uns libros mm, comuns, uns plans de estudios uniformes, e mm, eran impartidas pois, eh, órdenes religiosas ou ben tamén mm, en escolas. E iban dirixidas sobre todo aos homens. Como contemplaban estas leyes ás mulleres. Bueno, pues, concretamente, en 1821, como decimos, a lei Vallejo dice en las escuelas de niñas se seguirá un todo, un mismo plan, sistema e orden que la de, que la de los niños. Pero casi non había escolas de nenas. La Lei de Instrucción Pública de 1838 de Isabel II xa se poñen restriccións e dicen as escolas de nenas teñen que estar separadas dos nenos. Hai diferencias de ensino. As nenas nas horas súas labores, metas os nenos nesas horas, prepáranse para xeometría, prepáranse para é dicir que a igualdade de horas de traballo sempre os nenos máis preparados. Hasta que chega a lei Mollano, que é no ano 1857, onde xa mm, se pon direito das mulleres a recibir a educación primaria. E dice que hai que crear escolas de nenas naqueles centros onde hai máis de 500 habitantes E se houbera menos, as escolas serían vistas. Este estadiniano tamén propuxo a creación das escolas normais. E despois, a parte destas leixes, foronse creando unha serie de asociacións que, melloraban a enseñanza da muller. Por exemplo, a Asociación para a Enseñanza da Muller, no ano 1871, que foi a Fundación Fernando de Castro. En 1876 creouse o Instituto Libre de Enseñanza, o ILE. No ano 1915 creouse a Residencia de Señoritas, en Madrid, que é similar á residencia que había de dos homes, e era, foi dirixida por María de Maestro, e acollía as mulleres universitarias que iban a Madrid a estudiar para que tuveran unha mellor formación. Despois esa lei foi corrixida en, en 1878 que dice que as mulleres para acceder á universidade teñen que pedir un permiso hasta que por fin no ano 1910, <clears throat> o 8 de marzo, sale unha lei que dice que as mulleres xa poden matricularse na universidade. Dicir que estamos falando xa do século XX e do ano 1910, onde as mulleres xa libremente poden se matricularse pero ainda ten, ten que salir unha, que sair unha corrección a esta lei. Por que? Porque as mulleres non podían exercer a profesión para que estudiaban. Entón, o 2 de setembro de, de setembro de 1910 hai unha reforma que faculta as mulleres para exercer a súa profesión. Que centros temos eh, en, en Lugo para poder estudiar? Pois hai o Instituto Femenino de Lugo no ano 1942, na universidade crease a sección de química, unha facultade de ciencias que se podía ir estudiando antes, porque a facultade de química pues, estuvo, estuvo cambiando, nos anos sí, nos anos non. Creouse tamén o Seminario de Estudios Galegos, que ajudaba na investigación no ano 1923, e xa no ano 1935 hai sete mulleres profesoras auxiliares de universidade, cinco na Facultade de Ciencias e dúas Pero estamos a falar do ano anterior da guerra. Anterior da guerra e todas estas mulleres que eran profesores auxiliares quedanse sin traballo. Bueno, vos, vos mostro aí das mulleres que fixeron estudos universitarios unha estadística onde vedes que os números máis altos son 7, 8, etc. en función do ano que estudiaron. Vamos a fixarnos solamente na primeira cifra, que pon 1896-1900 os anos que estudiar unha Galicia, que é a primeira que fai unha carreira. E se nos fixamos aí, hai un salto, un salto de case 20 anos, pasamos de 1900 a 1918. É dicir, que nese intervalo solamente hai outra muller. Teñen que pasar 20 anos para que outra muller volva a licenciarse. Hai un valeiro que non sabemos todavía, é dicir, que hai algo para estudiar, que é todo por estudiar, porque hai aquí moita xente nova, e, por tanto, pode animarse a preparar e buscar a ver se hai alguma muller máis nese intervalo entre 1900 e 1918 que estudiar. despois temos unhos tipos representativos, hai no ano 1928, son xente, que se ven correspondendo máis ou menos ca edad que teñen as mulleres a partir do ano 1910 que sempre influentrada as mulleres na universidade. Outro pico tan en alto atumaron en 1939, que cando termina a carreira, que pode ser debido pois, a que as mulleres nese momento estaban en maior número dos homens por mor de, de, do conflito da guerra, que non guerra moitos, moitos homens. En canto ao número de mulleres que hai no noso estudio en, nas carreiras, pois, temos un porcentaxe moi alto en farmacia, que xa temos alrededor dun 82%, que fan a carreira de farmacia despois existen que fan a carreira de ciencias, un 12,5%, e a continuación en medicina un 10,7%. Como interpretamos estes datos de que as mulleres tiveron máis curiosidade por facer farmacia? Bueno, pois hai varias circunstancias que nos ponemos no libro e nos parecen que son as que conduciron a ese feito. O primeiro, desde o punto de vista máis importante, que a muller sempre exerceu esa era unha información, sempre foi a que preparaba os, as poblacións, sempre foi a que cuidou dos enfermos, e sempre era a que atendía as necesidades de tipo sanitario. O que pasa é que non se lle daba oportunidade para que exercer esa profesión. Incluso, como sabedes, algunas delas foron sufriron moito, moitos problemas, eran, eran acusadas de bruxas, cando realmente o que preparaban eran formacións para curar moitas enfermidades. O Instituto Clásico, como vedes, que tamén está recollido no libro, o que mostramos é o tanto ten de mulleres matriculadas en diferentes carreiras según os anos. Entón, hai porcentaxes moi pequenos que empezamos que non chega o 10%, chegaba hasta o ano 24, e despois chega a cotas máis altas para mm, estar en outros alrededor tamén do 50%. tamén é importante decir que os estudios máis frecuentes das mulleres era estudiar para mestras. O traballo de mestras estaba ben considerado, como xa <coughs> na lei de Moyano de 1857 necesitábanse mestras para as escolas de nenas. Esas mestras, mm, as que non se preparaban nas escolas de magisterio, pues, pois facían preparábanse en outras escolas e despois pasaban uns exámenes en Madrid De tal modo que había unha boa chea de mestras traballando e moitas delas houve momentos en que cobraban a mitad do soldo dos mestres. É dicir, que facían o mesmo traballo, tiñan as mesmas horas, pero por ser mulleres e eh, eh, dar clase a nenas, a nenas, pues, pois están en escolas de nenas cobraban a mitad. Todo eso, por suposto, despois foi se solucionado. Bueno, pues pois como decimos, porque é un traballo ben reconhecido pola sociedade, ¿eh? pola sociedade, de tal modo pois, que hai unha porcentaxe de mestres moi grande. De tal modo que cando a muller se plantexa estudiar unha carreira universitaria ten que pegar ese salto, pois, pasar esa carreira de mestra a os estudos superiores. E moitas delas víanse obrigadas na súa familia para estudiar magisterio, para facer mestras, de tal modo que das mulleres que tratamos no libro, hai unha porcentaxe moi elevada que foron mestras. Foron mestras e despois continuaron a carreira e incluso moitas foron mestras e se pagaron o seu soldo a carreira superior para despois conseguir unha carreira superior. Hai unha porcentaxe alta que non sabemos se foron mestras ou non, porque non, non conseguimos esos datos, pero se sumamos as que foron mestras <clears throat> e as que non se sabe, pois pues, casi nos dá a Tamén é importante mirar a orixe social destas mulleres. A mí moitas veces me dicen, ah, bueno, que esas mulleres estudiaron porque na súa familia pues, podían en os estudos. Por suposto que eh, se necesitaba cargos, caros, os equipos costaba, e pues, era moi costoso. Pero mm, non son precisamente as clases máis potentes as que facían e eh, inculcaban nas súas fillas que estas puderan estudiar. Como vedes aquí, hai un porcentaxe un porcentaxe bastante igualitaria entre varios campos, entre, os, entre as fichas de, profesor, de, de pais de profesión libre, entre os fillos de funcionarios, entre os fillos de comerciantes, entre os fillos de labregos, labregos que serían xa labregos bastante potentes, pero tamén labregos. E despois hai outros campos. É dicir que máis ben a muller que estudiaba era porque ainda tiña interés en estudiarlo, e porque tamén na súa familia era bastante liberal e progresista e lle gustaba que a súa filla pudera ter unhos estudos. Pasamos entonces a, a ver que mulleres están recollidas no libro. No libro recollo mulleres as que naceron hasta 1920, máis ou menos, alrededor de 100 anos anteriores ás datas de hoxe, dicir, que que podemos considerar como pioneiras. E a pioneira máis importante é Manuela Barreiro Pico, Manuela Antonia Barreiro Pico, que con un libro que publicamos que puxemos ribadense destacada. Por que? Porque non frecuento ir, bonito, ribadense insigne, menganito, ribadense destacado, e eh, pouco conhecido, así, descoñecido poñera unha muller como ribadense destacada. De feito, os historiadores da súa época, cando falan da historia de Ribadeo, non a mencionan nunca. Mencionan pues, a fulanita que fixo teatro e fixo unha función en tal unha obra. O fulanita que tocou o piano na outra obra. Pero nunca falan de Manuela como a primeira farmacéutica de Galicia. Se licenciou no ano 1900. Naceu en Videiro. Os primeiros datos que, o atopei moi ben foi na páxina, no primeiro, onde primeiro foi un periódico, un día prensa, nun periódico, falaban de mulleres pioneiras, e falaban dunha muller que foi a, que foi unha, unha a primeira farmacéutica, que se chamaba Manuela Barreiro. buscando, que existía sobre Manuela Barreiro, foi cando topei a Asociación Atalaya poñía que eh, nacera en Ribadeo, financeira a nivel non estaba claro se naceran en Ribadeo ou Despois consultei un libro moi importante que é da profesora Consuelo Frecha que ten publicado sobre as primeiras universitarias de España. E nese libro figura xa Manuela Pereira. E aí é onde xa pon que naceu en Viveiro. Ten un erro na data de nacemento, porque ela, ela, ela ponlle que é o 7 e ela naceu 5 de xullo de 1877. Xa demos que estamos falando de 1877. E por que naceu un viveiro? Naceu un viveiro porque ali vivían os seus avós. O seu avó foi Justo Pico de Coana, que foi un mestre de viveiro durante máis de 40 anos. Un gran pedagogo e un gran mestre que foi moi querido que terminou pues, nos anos de, de docente como maestro precisamente en Ribadeo porque ele era de Ribadeo, pero a maioría, a maior parte de, da súa profesión desempeñouna ali en Viveiro. E exercía como mestre, os que coñecedes Viveiro, nos locais de o antigo convento dos franciscanos, a parte que está dedicada pues, eh, hoxe para oficinas do Xuntamento, que en aquel momento pues, pois, era a, a escola que tamén algunhas dependencias eran a cargo o cárcere, é dicir, que convivían os nenos por un lado, os mestres e as vivendas dos mestres por outro e o cárcere, e o cárcere tamén. Por que foi a nivel grupo? Porque era costume naquele tempo que as mulleres foran a dar a luz a casa dos papás e das mamás. Entón, a muller, a mãe de Manuela, pois foi a, a mía dar a luz. Pero, xa unha vez eh, naceu, xa se veu para arriba deu, porque seu pai Barreiro foi mestre moitos anos aquí en Pontevedra. Comenzou precisamente de mestre en Viveiro, que debe de ser cando coñeceu a súa muller, entonces despois xa mm, se quedou de mestre para, para Viveiro. E Viveiro, nesta casa que tedes aquí, que é a casa que está pegada á aduana, que hoxe xa non existe. Precisamente seguramente eh, en principio estuveron na parte de, do convento dos franciscanos, do que hoxe é a parroquia, que tiña por a parte de atrás tiña o restos do antigo convento, que aí houve escola, ou ben máis despois, máis tarde, foi nos edificios da aduana, que están abaixo cerca de cerca do, do porto. Bueno, pois, pues, eh, despois de estudiar a primaria, como digo, as notas, tamén tamén supoño que, que te axudaría o seu pai, máis o seu avó, que eran mestres, e, e a nena pues, foi moi estudiosa. entonces fixo o bacharelato, naqueles tempos en Ribadeo había un colexo que se chamaba Colexo de San Luis, que seguramente estudiou aí, e examinábase, os dous primeiros anos foi examinar o Instituto de Casa Diego de Tapia, en aquel momento chamabas así, Casa Diego de Tapia, fixo ali os exames de dous cursos. E os cursos restantes fixos no Instituto de Lugo. Eh, é probable que, en vez de examinar en Lugo, o que fixeran os profesores era desplazarse aquí a Ribadeo e examinar os alumnos de Ribadeo. Bueno, pois ten un expediente moi तेल Son aquí para atrás e pois, ninguén as acompañaba hasta a aula. Unha vez que chegaban á aula non se sentaban nun sitio calquera, senón que asentaban ben na mesa do profesor ou ben asentaban en unha, en unha mesa aparte. É dicir, que xa todo o día estaban sufrindo. vos os alumnos que vos costa tanto poñervos nas primeiras filas e encima vos poñen na mesa do profesor. Xa vos quero ver a todos a cara que se vos poñería. Bueno, pois pues ela imaginado xa todo o día o problema de que teñen que ir a clase, como vai pasar, e non. É dicir, que todo o día sufrir. Cando se matricula, xa vemos como era a sociedade, que hai unha revista que se chama La Farmacia Moderna, que publica un artículo que se chama Buen Porvenir, donde dice que va poniéndose de moda que el sexo bello alterne con el llamado feo en las tareas universitarias, etc. etc. Después al final, pierden el tiempo, el dinero y algo más que siempre constituyó la mejor aureola de las damas, las familias que tienen el mal gusto de destinar a sus hijas al manejo del bisturí o a los trabajos de laboratorio. esto sale a nivel nacional. Es decir, que una revista que efectivamente, si consultamos a revista en Moderna, porque trae unas recetas y unos preparados para trabajar una farmacia muy moderna, sin embargo, contempla a figura mujer la Universidad de como una figura de mal gusto. cando se estudiaba na universidade en aqueles tempos, según o profesor Barreiro, que ten a historia da Universidade de Santiago, dice que os alumnos comentan no mes de outubro e continúan hasta o mes de maio. E despois, según a asistencia a clase, o profesor saca unha lista na secretaría que dicindo que se poden examinar de unha forma libre, porque era un examen oral, ou non. Bueno, pois Manuela examinábase oralmente e para eso pois, había que facer unha instancia como a que vedes aí, solicitando pois, examinarse, neste caso, na instancia de Manuela, onde pide examinarse de botánica descriptiva e de química inorgánica. E pon debaixo, presenta testigos. Que, que, que, que, que nos quererá decir isto? Bueno, non sabemos, pero interpretamos que a botánica foi a única asignatura que suspendeu, que simplemente pois, habería algún tipo de problema con o seu profesor en canto a súa figura de ser muller. Bueno, pois pasou todos os exámenes, como estes aí, sobresalientes, mortales, etc, etc, e termina a súa carreira. Bueno, unha vez terminada a carreira, e feito tamén os exámenes de grado de licenciado, xa non é mm, licenciada así, así porque sí, senón que ten que solicitar permiso para que lle den o título de licenciado por ser muller. Entón, pues, volve a escribir a Madrid e volve a pedir que se lle recoñeza que le fixo os estudios, como demostra que polas, polas actas que, que así foi. E que lle den o título de licenciada. E pon así, que lle den o título de licenciada, xa escribe licenciada. Dice que aí xa vemos un pouco a vena reivindicativa e feminista de Manuel. E digo isto porque o meu título en o título de licenciado, o título de Monse en o título de licenciado, o título de María José é o título de licenciado. É dicir, que a linguaxe ainda non se corrixiu. O título de doutor, ainda de doutor, non somos doctor, somos doutor. É eh, eh, máis, nos días, unha compañera que eu coñezo foi catedrática da universidade, fixo o exame, pois pon que é catedrática. Así que a linguaxe inclusiva ainda ten moito que traballar. Mm. E, eh, docencia, pues, eh, solicita que se diera el título de licenciada y efectivamente le contestan que sí, que, que puede solicitar o título de licenciada. Por este título ten que pagar 755 pesetas. É dicir, que fixáremos naqueles anos, estamos a pagar de 1900, 1901, era en Cataluña. Por eso moitos farmacéuticos naqueles tempos os licenciados tardaban en sacar o título. Por que? Porque costaban moitos cartos. Tiñan que traballar un par de anos para sacar o dinheiro para poderse pagar o que significaba facer o depósito do título. Bueno, pois unha vez que entrei o depósito do título, non pensedes que xa podo pedir a farmacia. Ainda ten que volver a pedir que lle permitan traballar e volver a escribir entonces ao Ministerio correspondiente diciendo que eh, tiene título de licenciada en farmacia y que se considera que está preparada para, para desenvolver un trabajo de farmacéutica tanto para beneficio de la misma como para beneficio de la sociedad. Es decir, que tiene que hacer una presentación razoada de que puede llevar a tener una oficina de farmacia. Y entonces, pues, se concede también eh, posibilidades de tener unha farmacia. monta a farmacia Pero ainda ten que solicitar outro permiso e pedir ao Xuntamento que lle concedan a, apertura da farmacia. Pero este último permiso é igual para licenciados homens como para licenciados E o Xuntamento pois, concede o permiso para abrir esa farmacia. E eh, toda a documentación que presentou a rendirse a democracia está no arquivo da, do Axuntamento, no arquivo histórico do Axuntamento de Ribadeo. E eu supoño que está no arquivo porque o equipo que formamos, que, se formou aquí en Ribadeo, formado por Monse, nos Iglesias, formado tamén por Benito García, formado por, tamén por Alberto Fernández e máis Fernanda Sela, que está aquí tamén presente, pois eh, mm, consultando o arquivo histórico de, do xuntamento e gracias a eso pois, deron con esos papéis que son instantamente mm, collidos aquí no libro cando vixades o libro vedes aquí nas últimas páxinas como efectivamente ali está toda a documentación que presentou Manuela unha, de, unha documentación moi detallada onde figura o plano da farmacia que é eh, moi similar que despois falou de presentou tamén todos os reactivos químicos que necesitaba para, para traballar no laboratorio e presentou tamén a lista tamén de aparatos que se necesitaba, que necesitaba para, para, para esa farmacia. Bueno, pois pues a farmacia eh, montou na calle, en aquel momento se chamaba Rúa de San Roque, e hoxe chamase a de Rodríguez Murias, donde estaba o Bar Cabás, que agora se chama o Bar Ogollás, que, que ben señalizado porque gracias ao equipo de Ribadeo, os, eh, os seus colaboradores conseguiron o Concello, a do Concello, se puxeron a placa recordando que a aventura formación Manuel e vivía no piso de Riba. E eles tamén están a lutar para conseguir que ese local en algún momento seña unha farmacia histórica, é dicir, conseguir ese local para montar aí unha farmacia que non recordo, unha farmacia histórica, fixadevos xa, non sei a cantidad de material que ten para montar esa farmacia. A ver se si entre todos se consigue que esa xeña de farmacia que se poda visitar. Eh, cando ela se licencia, pois pues, salen, salen moitos, moitos traballos, moitos de nas revistas, recollendo que se había licenciado. Aquí, nesta imaxe, vos mostro a casa onde viviu en, en Santiago mentras estudiaba en unha casa que está na Rua de Montoiro, número 11, e que se vos iniciades casi é unha casa das que conocemos como Casa de Marea, xa sabedes, non? As que viven tanto como vive un remo. Pois efectivamente, é unha casa que vive casi tanto como un remo. Ten abaixo un portal, unha ventanilla nun piso e unha ventanilla no outro. E nese momento pois, estaría ela, o seu irmão maior, e, e, máis, e máis online, os online. E pensaden tamén, sobre todo dirixido aos máis novos, como tenían que facer en la viaxe desde Ribadeo a Santiago para ir estudiar Santiago. Que vos imaginades? Nin tren, nin coche, como iban? Nunha carrilana, como eran as carrilanas, nos coches de cabalos, como as diligencias do vexo, do vello oeste. E canto tempo lle, chegar, lle levaría a chegar a Santiago? O sea, yo todos los días yo tenía que hacer el camino medio, incluso a veces se supone que hasta dormir. Es decir, que tenemos que pensar en todas las dificultades que tenía estudiar en aquel tiempos. Eh, <clears throat> ¿Cómo conseguimos visibilizar a Manuela? Aparte de las dificultades que supuso conocer datos de Manuela, que no, no teníamos a quién recurrir, conseguín pois a través de outro profesor do instituto, que está por aquí, de, aquí de, de Ribadeo, que foi compañeiro, estivemos xuntos en, no Tribunal de Selectividade en Viveiro, se chama profesor Tomás Anjo, pois conseguín que mm, me falara, de, de unha familia que, que tuvera relación con Armela Badeo. entonces mm, unha acerca dunha sobrinha, unha sobrinha neta, que se chamaba Teresa Teresa Barreiro e conseguí falar con ela e dixo, bueno, pois pues eu vivo en Madrid e solamente vou nas vacacións pero cando vaya nas vacacións vou mirar a ver se entre as fotos de familia que teño pois hai alguna foto mas eu eh, tamén mm, me ajudou a identificar a foto de Manuela mm, Antonio Martínez Antonio Martínez foi un ribadense que agora xa non está con nós que morreu o ano pasado que mm, que, que, que foi o que organizaba as cabalgatas de reixes do Axuntamento. Era moi coñecido por eso. Bueno, pois Antonio Martínez mm, coñecera a Manuela porque foi eh, amigo do seu sobrinho. Entón, Teresa, con a ayuda a súa sobrinha neta, con a axuda de Antonio, identificaron esta foto como a foto de Manuela. Realmente non podía ser outra, porque unha foto tan antigua, unha muller co traxe de, de licenciada, pois era como vedes, pues, foi unha foto ben bonita, porque non tiñamos, nin, bueno, había outra, non sei se foi antes ou despois, había outra máis, que foi antes, pero eh, realmente esta é unha foto preciosa, que mostra como licenciada, o seu librete, máis a súa toga, e está ben bonita, por Este é o papel que mandou para solicitar a apertura da farmacia, e aquí tedes pues, o edificio do Cabase, onde foi a farmacia. Aquí tedes a nota de prensa donde dicen que hay un licenciado en farmacia, que es del, del periódico de Santiago, que se llama El Eco de Santiago. Y é un escrito muy, muy curioso porque dice que anima as mujeres a que se felicita porque sea una muller. A que se licencia, Es decir, que xa por menos hai mulleres, encima nuestra en la interesada. Es decir, que xa hai un pouco de interés na sociedade porque haya mujeres. Y aquí tenes outros periódicos da época este que se ha abierto en Ribadeo una farmacia al valle que está al frente, la secretaria señorita Manuela Barreiro Pico, que acaba de obtener el título de licenciada en dicha facultad. también el adelanto que hay un diario de Salamanca, donde dice que Manuela Barreiro que tiene despacho y laboratorio químico, etc. Es decir, que se recogida por atrás Bueno, pues en esa farmacia que se va a abrir faríanse preparados, porque daquelas a maioría das formatas dos preparados, a maioría das pastillas que se tomaban, eh, a maioría dos preparados facíanse nas farmacias. Apenas había, sobre todo despois da guerra, apenas había fábricas que as preparaban. Entón, pues, pois, preparaban formulacións como algunhas do tipo de, de, de, das que nos poñan aquí. Son hidramo, polihidramo, etc. Para que este unha pomada antiséptica e utilizar. E as receitas das, das preparados daban a sus médicos. Algunas, algunas farmacéuticas, como temos máis adiante, que falemos unha algunas farmacéuticas recolleron os preparados que facían as curandeiras e os curandeiros, porque eran preparados que, se, que eran similares aos que facían os médicos. Entón, muitas delas as e as tiñan nos seus, nas súas libretas de preparados. Este sería como sería a farmacia, unha cousa parecida, Se non entramos no Barcabás, pois encontraríamos a mesa de despacho onde, onde se vendían as, as, as farmacias, pero tería solamente unha porta. Este unha sacada de internet, pero en vez de ter dúas, tendría, tendría dúas tamén. Entón, tería estas dúas, no plano parecía que solía, tenía dúas, entón, en todo o botame, fixándonos, os botames están, o botame é onde están os compostos químicos cos que sembramos os preparados. Dicen que non se parece nada ao barquero do seu cultivar, segundentas que dan a barra luce. No isto xa se lle entra e xa encontra en primeira fila a, a farmacia. Bueno, estas son fotos. Esta foi a primeira foto que encontramos de Manuela, que esta que está aquí. Esta foi unha foto da casa de Fernanda Sela. Esta é outra foto que nos mostra que Manuela vivía na sociedade do seu tempo, como máis e mm, no casino non nunha, nunha ocupación teatral. Eu identifico-a con esta. Non hai dúbidas sempre que seña esta ou seña esta. E esta outra hai no parque, no parque que hai diante da casa do, dos Moreno, e ele está aquí con, a súa irmá e máis con, o seu sobrino Esta fonte hoxe non existe, pero sí que existe a peala Non sei se é exactamente a peana que está debaixo de, da estatua de Díaz de, de Fierros, unos Fierros, non, de Camargo Fierros, outro, outro que hai un pouquinho máis aberto. Pero bueno, é eso, porque se non está, creo que a foto. E esta foto que vedes aquí é o equipo que montamos aquí en Ribadeo para traballar sobre la vida. Tens a Benito García, que estou en Monse, Antonio Martínez e o profesor Tomás Anjojo tamén, e faltara unha vez que naquel momento non estaba. Ela viviu mm, na casa dos Moreno, viviu encima da farmacia, pero despois que a súa irmá Emilia se casouse, se con Pedro Moreno, que era sobrinho dos Moreno, e viviron no primeiro piso da, da Torre dos Moreno. E vendeu, mm, vendeu a farmacia. Vendeu a farmacia no ano 32. Ela tería daquelas 53 anos. Hoxe parece nos minova, bueno, aqueles tempos ter cincuenta e tantos anos xa era xa un maior. De todos modos, sorprende que deixara tan pronto a farmacia. Probablemente, nos explicamos as causas que foran medidas a que aqueles momentos a súa irmá quedara viúva. Morera Pedro Moreno e ela quedara viúva con un neno moi pequeno. A súa irmá fora mai, bastante maior, e entonces quiso axudar a súa irmá mm, dado da, do neno. Entonces deixou a Roma. E viaxou, como eu saí, viaxou a, a Argentina ver as propiedades que deixou Pedro Moreno e viaxou tamén pues, a Coruña, que naqueles tempos que se quedaba unha pensión, non era un árbol, ten un apartamento non existe, ten unha base de pensión, onde moitas veces E Esta outra foto, pues, unha foto tamén onde está a irmã de Manuela, que probablemente en alguna destas é ¿eh? a maior. Eu identifico a, con esta, foto de, da Vuelta a Caballo, do Reto, pero non, tampouco tenemos, temos moita exactitud. Bueno, pois pues, entonces dedicouse xunto coa súa irmá, pois, a criar o sobrinho, e eh, foron a vivir a Mondoñedo. En Mondoñedo viviron nunha casa que está ao lado do parque onde está a ah, busto de Cunqueiro. E o seu sobrinho, pois, ali estudiou no seminario, e era gustaballe moito a música e estudou música, aunque despois se dedicou aos negocios. Estas son outras fotos, esta era que tiramos antes, e estas dúas fueron nos rasdeno unha sobrinha neta da irmá, da Emilia. Son as fotos dela de maior xa, e esta nos anos antes de morrer. Entonces, en Montevideo, o neno estudia, despois dedicase aos negocios. Monta negocios, montóns, montan unha madeireira, pero os negocios van lá, teñen que vender todo e marchan para Madrid. Entón, cando marchan para Madrid, quedanse sin o piso de, de aquí de Ribadeo, e un piso, pois, pues, irse. Entón, todas as pertenzas de Manuela perdense, perdense, perdense o seu título, perdense a súa foto, e as fotos, con cal, os, os cadernos que tería da farmacia, que tería cadernos con os, os, como formulacións, probablemente tiña un, un, en diario, onde escribía todas as dificultades da súa carreira e todo se perdeu. Entón, en Madrid, pues, o pouco de chegar a Madrid morre e enterrarse no cementerio de San, de San José, onde están enterrados moitos galegos ilustres. Ali está enterrado a Emilia Pablo Bazán e outros moitos. No seu ente, no seu, a súa lápida, pues, nos dixeron que era un determinado número, pero non mato para porque así que pasan moitos anos que, que a familia non a reclama non, non se esa, se sepultura desaparece. Bueno, pois pues, pasan moitísimos anos, como sabes, morreu en 1923, e non comentan os, os reconhecementos a labor desta muller hasta o ano, por exemplo, 2012, en que o Ayuntamento acorda poñerle un nome a unha calle. Hai unha calle que se chama Rua Manuela Moreiro Pico. A verdad que a calle non é moi conocida, esperamos que no futuro pues, lle den outra millón. E despois, como vos decía antes, o grupo de Ribadeo, dentro dunha homenaxe a Manuela Barreiro, poñendo a placa na súa na, na porta de, de onde era pues, pois, a antiga farmacia, que pues, pois, onde está a familia de Manuela Barreiro, onde está tamén Monse, onde está Antonio Martínez, onde está Benito, onde está Alberto, onde está na foto. Isto tamén o utilizan na, e despois hai un libro no ano 2017 despois hai unha serie de exposicións onde xa contan con Manuel que a partir de aí pois, empeza a aparecer Manuel con moita máis frecuencia na prensa incluso nos colexos xa falan da primeira muller licenciada de Galicia con Manuela é dicir, que tardaron moitos anos desde o ano 53 hasta o ano 17 18 en que intenta a ter reconhecimento e hoxe, pois, cada vez que se fala das mulleres licenciadas en ciencias que se fala de memoria. Non, se vin máis longe, fai un poucos días, recibí o premio da Sociedade Científica de, de Galicia, mm, recibí o premio Jimena Fernández de la Vega, e se vin estudos no periódico, se fala tamén de Manuela Barreiro, como a primeira muller licenciada. Bueno, pois pues conseguir todo este itinerario de Manuela Barreiro supuso moitos anos de traballo, moita búsqueda, búsqueda foi a través de profesores, tra a través de chamadas como non orixinantes, pois porque digo chamadas que eu facía aos farmacéuticos e farmacéuticas, preguntando se conhecían a unha farmacéutica que se chamaba Manuela Moreno. E aí foi cando contactei con vos. Pois, tuve moita sorte, porque veis como unha muller moi interesada en conseguir a historia de la ajudounos moito para, para conseguir a historia de Manuel Sabater. E agora vou falar de algunhas mulleres máis, porque xa levamos moito tempo e xa me teño aquí cansado de falar de ellas. E vou falar de algunhas que están no libro, que, que son perto aquí de, de, de Ribadeo, e algunhas que podedes coñecer pois, por alguma circunstancia concreta. Por exemplo, a primeira que vos poño por orden de nacemento é Ana María Múdica Martínez. Se hai alguén, alguén aquí que se chama mestra, que estudiara en Lugo, seguramente lle deu clase de ciencias. Ou se foi estudiou por libre, foi se examinar ali. Ana María Mújica, como os poño aí, naceu en 1898 en Guipúzcoa. Estudiou en Madrid, na Escola Normal Superior, unha escola de gran prestigio en Madrid, e enseguida se veu para Lugo como catedrática de, catedrática de ciencias da Escola de Magisterio. E foi unha muller eh, que foi moi querida por seus alumnos, moi querida pola sociedade, porque se por os alumnos, se estaban enfermos, se non estaban enfermos, e foi directora casi toda a súa vida docente, directora do colexo desde o ano 1931 hasta o ano 1967. Decir, ahora era profesora da Escola Normal Femenina, como ahora era a escola toda era un e a escola de toda a súa vida foi unha muller que se preparou tamén no estranxeiro, xa de que estamos a falar, do, dos anos 1900, foi a Alemania. Estuvo en Alemania. E xa ali, tuvo conhecimentos de Alemania, axudou unha traducción dunha enciclopedia alemana. Participou en congresos, para ser naqueles tempos, pois, foi unha muller moi preparada. Despois tedes aí a Ángela Pardo Celada, que naceu en Becerreá no 1904. Esta muller foi xinecóloga e puericultora. Estudiou en Madrid, pois non se considera unha das primeiras médicas licenciadas en Galicia, porque estudou en Madrid, e foi doutora en medicina Os poucos médicos ¿eh? que hai en Lugo, precisamente no ano 1942, ela foi doutora, presentou a súa tesis en Madrid. E aquí a vedes, ¿eh? se chama vulgarmente, non sei se <laughs> ela sola, rodeada de todos os homens cabezas gran, gran cabezas pensantes no Hospital Provincial de Lugo, cando empezou a traballar. Dicir, que como era esa unha sola entre todos os homens. Bueno, pois foi xinecóloga, foi unha muller moi preocupada na preparación das outras mulleres. seguida que chegou a Lugo, montou cursos para preparar para enfermeira, montou cursos para preparar para porque era, era consciente que as mulleres tiñan que preparar outra muller que tamén foi médica, fixaremos que estou falando de médicas, de médicas que se licenciaron no 1914. Anxelo non lo dice, pero tamén estuvo un ano eh, preparándose no estranxeiro, no ano 1917. Para significaba ter conhecimentos de alemán, incluso despois foi un ano tamén profesor de alemán no instituto. Tamén vos poño a María Luisa Iglesias Losada, que naceu un Forte de Lemos no 1904, no mesmo ano que Ángela, e este sí que estudiou en Santiago e foi a única muller na súa promoción. Todos os demais eran homens. E, e tedes aí, que está no libro, na nota de prensa onde pon que é a única muller entre moitos homens. O que pasa que ela casouse con un vasco, marchou para o País Vasco, e ali exerceu como médica sinecóloga. E, curiosamente, o seu reconhecimento como médica está nun libro que editou o Colegio Médico bastantes anos antes que nos aquí. É dicir, que ali danlle os conocimientos mulleres moito antes que nos. Mulleres expertas daqui de, de, de Ribadeiros. Temos a María Amparo, a María Amparo Fernández Méndez, que naceu en 1905. Naceu en Vilaboa, Vilaudriz, a Ponte Nova. E de pequena xa na escola demostrou moi boas dotes para estudiar e o mestre lle recomendou aos seus pais que estudiaron aquela nena que era moi lista, que valía moito. E a nena pues, empezou a facer o bachillerato e estudiaba na Pontevedra. E ibas examinar o Instituto de Lugo. E como iba hasta Lugo? Pois primeiro iba, iba en burro hasta Meira e en Meira collía o autobús para examinar a Lugo. O sea que fixademos as penalidades e as dificultades que había que pasar naqueles tempos. Bueno, pois preparouse, foi farmacéutica e tuvo a súa farmacia na Pontevedra. Rosario Torriso Monge, que naceu en Lugo 1910. Esta é a primeira profesora de ciencias de instituto. Ela estudiou en Madrid, pero terminou licenciándose en Santiago e foi profesora de ciencias no Instituto Masculino de Lugo, mellor algún que están aquí, activo como profesora. Era calificada como unha profesora moi dura, pero tedes que pensar que en aqueles momentos no instituto, era de clase no instituto masculino, <clears throat> enseguida, eh, como era unha muller, xa sabemos o que pasaba, entón había que ser moi rígida para que os nenos se comportaran. Temos tamén a María Josefa Fernández Fernández, que naceu en Vilar de la Corota, en Meira, e foi farmacéutica en Grandas de Saline. Esta muller quería estudiar para farmacéutica, e seu pai non a deixou, dixo que estudiara maestra ou senón nada. Entón, pues, ela casouse, e despois de casada foi cando fixo carreira de Unha vez terminada a carreira, quedou viuda a pobre e marchou para Brandas de Salina e ali montou a súa farmacia. E ten unha xeración de farmacéuticos. Se a súa filla foi farmacéutica e os seus netos son farmacéuticos, están de farmacéuticos en, en Xixón que tamén me costou moito traballo encontrarla porque resulta que no seu expediente en Santiago poñía que nacer en Vilar e non poñía Vigo, poñía Vilar Lugo non haberá Vilares en Lugo bueno, despois de moitas búsquedas conseguimos atopar pues, pois, a María Josefa, que foi farmacéutica en grande desigualdades. Depois temos a María Segunda Vázquez García, que naceu en Vilares, Merile, Ourono, decir que tamén na Mariña. Esta muller tamén foi farmacéutica, estudiou en Santiago e tuvo farmacia en Coruña. En aquel momento, cando ela puso farmacia, está na esquina de Juan Flores, mm, xa pegada a plaza de, de creo que se chama de Pontevedra, que hoxe pois, aquilo é máis importante de, da Coruña, pero no momento que ela puxo a farmacia, pois eh, éramos, era eh, como se dixéramos as aforas casi de, de, de da Coruña. Adelina Otero Álvarez, que naceu en primeiro de no 1907, que foi tamén farmacéutica e exerceu de farmacéutica en Muras. Desta non temos foto porque non localizamos visibilizala que sabemos que exerceu de farmacéutica en Muras, morreu, morreu bastante nova, tuvo dúas fillas, unha morreu e a outra por unha dema localizada, non sabemos casi dela. Pero naceu en Ribeiras de Pequín. Joaquina Garrido Veiga, que naceu en Madrid en 1910, pero era filla de galegos, e tuvo a farmacia en Montago, que está cerca de aquí. E Joaquina pues, estudiou todo en Madrid, e despois, cando tuvo que poñer a farmacia, pues, veuse para Montago, para a casa familiar fixo farmacia en Cotaña e estuvo pois, defendendo pois, a súa carreira de, de farmacéutica hasta que se xubilou. Moitos destos datos coñezos pois, a través da chamada, chamada farmacia de Contán. Eh, por favor, aí coñeceron unha farmacéutica que se chamaba Joaquín Ai, sí, sí, pero esta señora xa non vive aquí, vive non sei onde, vive en Madrid, ahora que viven os sobrinhos netos e tal e cual, e podía darme o teléfono. É dicir, que moita colaboración sempre por parte para localizar as biografías destas mulleres. Temos outra muller que se chama María Andrea González Roume, que naceu en Viveiro no 1911 foi farmacéutica. terminou de farmacéutica en Santiago e estuvo moitos anos en Santiago. Felisa Moreno Sierra, que naceu en Neira de Cusado, que está por aí pola zona de, de Baralla, en 1911, e que foi farmacéutica toda a súa vida en Barreiros, dicir que esta seguramente moitos de, dos que están aquí presentes coñecen a Felisa, que incluso tuvo un premio da Xunta de Galicia os pois moitos anos da súa dedicación á farmacia. Dolores Lombardero Martínez, trabada en 1912, foi inspectora farmacéutica e tuvo a súa farmacia en Mondoñedo. Tamén coñeceredes a farmacia de Lombardero de Mondoñedo, porque siga aberta que un dos seus fillos siga a farmacia. María Teresa Fernández Rodríguez, que naceu en Chantada en 1913, que esta foi unha das primeiras mulleres profesoras de universidade. O que pasa que o que decíamos antes, que foi profesora de universidade nos anos 35, nos anos 34, veio a guerra, e eh, veuse interrompida a súa carreira universitaria e foi cando montaron a súa farmacia. María Teresa mm, quedou moi nova orfa e foi súa tía, que era mestra, a que axudou a ela e as seus irmáns a que estudiaran <coughs> e que conseguiran facer unha carreira. Ela incluso ten publicacións científicas. Moitas veces se bueno, que son mulleres que non teñen publicacións científicas, pois ela sí que ten publicacións científicas. María Pilar Cordido Fanego, que naceu en Videiro, que tamén unha muller próxima aquí a, a que naceu no 1915, que seu pai era médico en Primeiro, ela foi farmacéutica e foi farmacéutica na Coruña. María Modesta Fernández Ferreiro, que naceu na Fonsagrada, e foi farmacéutica en Barreira. Barreira tamén queda perto aquí. E Modesta foi mestra e como os que, que sacaba como exercendo a súa profesión de mestra, pois conseguiu sacar a súa carreira de farmacéutica, de farmacéutica en Barreira. Carmen Nafe Suárez. Está, naceu en Reinante en 1916 e foi inspectora farmacéutica e farmacéutica en Foz. En Reinante houve unha escola de Habanera que sabedes que son escolas que pagaban os emigrantes para que os nenos e as nenas poderan estudiar. Eso facilitou, tanto en, tanto en Reinante como en Ribeiro, como en moitos outros sitios, que moitas destas nenas poderan facer esos estudios primarios mostrar actitudes para despois continuar estudiando. Entón, mi Carmen estudiou en Hernández, non chegou a ser farmacéutica, e foi farmacéutica despois. Non sei se está por aí a súa perdón, a súa sobrina, que, que foi miña madre que te deu moitos datos concretamente no libro, ao final veredes unhos recetarios que veñen son precisamente os dela. Marina Villares Piñeiro, que naceu en Foz en 1916, esta empezou sendo mestra, despois foi enfermeira, e cos cartos de enfermeira estudou para farmacia, é dicir, unha grande ansia por superarse, por mellorar, e chegou a ser farmacéutica. Foi farmacéutica cerca de Santiago, como caso un señor vasco, que tamén era un no País Vasco. Generosa de la Barrera Rodríguez, que é de Arante, Ribadeo, foi farmacêutica em Rio Torto. Sim. Temos foi Sona, famílias como farmacêutica em Rio Torto. Maria Remedios, Parque García, eh, Madre Segunda, que já, que xa gostei antes, dos Vilares de Linde, Pol, que foi também farmacêutica na Bolívia, muito mais nova com a súa imaxe, tamén a súa imaxe axudou moito por os seus María Carmen Peña Rodríguez, que nace en Alba no ano 1919, que foi profesora de matemáticas, era moi querida dos, dos seus alumnos e a chamaban a Peñita. Xa demos profesora de matemáticas naqueles tempos, dicir que unha muller pois, moi preparada. Temos tamén a Victoria Elena Valcarce Pestaña, que está aquí a súa neta, que tamén se chama Elena, foi inspectora farmacéutica en Guadalajara non saben farmacéuticas porque a súa filla foi farmacéutica, máis ela tamén. E Victoria Elena foi filla de unha muller que xa foi profesora na Escola de Magisterio. Ela tamén foi mestra, e depois exerceu como mestra, e despois estudou para farmacéutica, e tivo a súa farmacia na Manzana. E por último temos a Aurora Chao Quintal, que naceu en Monroy, en 1920, e foi profesora de ciencias E ingresou pois, en un colexo de monxas, e foi profesora de ciencias en ese colexo, pero foi unha muller sempre de moitas inquietudes e participaba en moitas actividades fora de, do seu colexo. Unha muller preparada que era. E agora, pois, pois mostro unha serie de, de figuras e de gráficos que ten libro, como por exemplo, pois este título que foi expedido por el presidente de la República Española. Tiene o título de Felisa Moreno Sierra, que sabemos que tiene o título de precioso. Aquí algunas obras, una Unha de da Junta de Medicina do ano 1924, donde hay tres mujeres, Unha obra del año 83, más a que está aquí en más una obra de los 25 anos, donde están os mesmos que estaban con 25 anos más. Es decir, que se reunían e facían estas obras durante unha hora, dura 39 41, onde está, onde está gente generosa da barrera, que esta, depois tedes outra tamén do ano 35 e 50, tedes unha serie de orlas, en esta hai moitas mulleres que están recollidas no libro, como Peredes, canta de Leades o libro, moitas delas en esta, e esta outra tamén. Bueno, pois para conseguir todos estes datos, vedes que consultar en moitos arquivos, repetimos os papeles, e recurrimos archivo histórico do Instituto Lucas Augusto. É un arquivo que está moi ben preparado, e preparou un profesor do centro que se chama Antonio Prada. Este profesor eh, foi o que escribiu os libros de historia do Instituto Masculino de Lugo. E, e eh, falei con ele, pois se pode consultar todos os expedientes académicos que vendes aí de cando as nosas mulleres fixeron o bacharelato, pois están aí. Eh, eh, consulteiros eh, gracias a ele. Depois tamén o AUS, o Arquivo Histórico da Universidade de Santiago de Compostela, que o faz o ben presencialmente, o ben, o ben mediante solicitude de fotocopias co campus antes que empezar a desembolsar cartinos. O archivo da Diputación de Lugo, que tamén, tamén teño recollido datos sobre, sobre Ángela, a xinecóloga do que os falei antes, o Arquivo General de la Administración, eh, do ano 1967, Villar Palasín dixo todos os expedientes académicos para Madrid. E entón, pues, foi recollendo de todos os, de os, os, as universidades de España todos os documentos relativos a, aos licenciados de toda España. E os, agora están ali no Arquivo General da Administración que ten a súa sede en Alcalá de Henares. De tal modo que se queres consultar algo, tens que ir a un simón pedido e pedirlo, pois, pues, te corta cartos, porque hai que pagar todos os documentos que che mandan, é moito tempo, porque como dicen que non teñen xente que atenda o arquivo, pois habrá que pasar má que mandar os datos. E, ademais de todo isto, pues, pois, consultar despois todas as bases de datos e os periódicos correspondientes de todas as, de todos os anos e o que nos todas as Bueno, pues, pois ao final temos aquí un recollido de unhas 60 e tantas mulleres que foron licenciadas e que desempeñaron o seu traballo. Moitas non naceron en Lugo, o que pasa que exerceron a súa profesión en Lugo, por iso tamén están recollidas. E tens un apartado onde hai as que recibiron premios, as que pertenceron a reales sociedades, a la Sociedade Española de Física e Química, tens un apartado de algunas que tuveron problemas cando terminou a guerra para poderse integrar ao seu traballo, e todos estes podedes consultalo no libro que aí tedes escrito. E por último, pois nada, meu por polos datos de fotografías cedidas amablemente de algunas das mulleres citadas polos seus familiares e polos membros dos arquivos citados. Sen estes datos, este traballo non sería posible. E como decía, como decía Monse, pertenzo a un grupo de investigación da Universidade de Santiago que se chama Ciencia Nosa. A mellor aquí algún licenciado, de un clase o profesor Bermejo, que é máis senior de todos eles, e neste grupo de Ciencia Nosa nos adicamos ao estudo de, da divulgación da ciencia, tanto no campo de didáctica aplicada das ciencias como no campo de mulher e ciencia. E xa temos pois, moitas publicacións feitas de mulher e ciencia. E tenes pois, programas, algumas receitas, un pendurero, aquí era onde se facían mm, as píldoras, nas farmacias, antes, como vos dicía, non había cousas de fábrica, senón que se facían nas farmacias, un pendurero. Aquí tedes pois, unha farmacéutica, Josefa Fernández, de, de, da zona de Quiroga, de San Clodio, asistindo a un curso para prepararse para a inspectora. Aquí tedes, pois, como eran antes as pastillas de café aspirina, que agora xa non existen. Aquí tedes, pois, a farmacéutica de zona de Sober, os preparados para meter eh, como eran o TAN das farmacias, que ainda queda alguna destas eh, así antiguas, me parece que pasei por unha, me parece de Álvarez, no? Me parece que todavía ten os olaqueles de, de madeira, máis o botánico. E aquí tenéis pues, o que como dicía antes, o recetario, de como se prepara, por exemplo, pomada yodo yodurada, de durada, ta, ta, Central que sempre tiñan recollido nos seus diarios. Por último, pues, a bibliografía de todos os documentos que están recollidos no libro. Bueno, espero que vos interesara, que non vos dera moita lata, <laughs> e que se tenes alguna preguntinha que non la facades despois ao final. Nada máis favor, non vos E non vos os gracias por